Audio Jungle. Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Esinglarda bo'lsa, 2 kun oldin mana shu videoda Hashtray saytidan sizlar bilan birgalikda 32 dollar yechib olgandik. va oradan 2 kun o'tib hisobimizda 91 dollar yig'ilib qoldi va bugungi videoda ushbu pullarni sizlar bilan birgalikda ushbu saytdan chiqarib olamiz juda ham qiziqarli bo'ladi videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ring saytning silkasi har doimgidek video pastda opsiyanada hamda закрепленный kommentariyada bo'ladi silka orqali o'tganingizdan so'ng ushbu saytda oddiygina ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tirmayman chunki judayam oddiy ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan so'ng barchamizni mana shu sahifaga olib o'tadi Xo'p, kelinglar ushbu pullarni chiqarib olishdan oldin sizlarga bu yerda qanday qilib pul ishlash haqida qisqa ma'lumot berib o'taman. Bu yerda qanday qilib pul ishlab boramiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng sayt bizga investitsionniy bonus beradi, ya'ni 30 dollar bonus beradi. To'g'ri, menda hozir sal ko'proq, ya'ni 4347 dollar yig'ilib qoldi. Qanday qilib ushbu pullarni yig'ganligim haqida sizlarga video davomida ma'lumot berib o'taman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Xo'p, 30 dollar pul bergandan so'ng mana shu pullardan sayt 0.01% e, kuniga pul tug'adi. To'g'ri, juda ham kam pul bo'ladi bu hisoblab hisoblab o'tirmaymiz bu sarmoyasiz pul ishlash yo'li ushbu saytda lekin ushbu saytda sarmoyali pul ishlash yo'li ham bor ya'ni mana bu to'qson bir dollar hisobimda aynan sarmoya kirgizganim uchun yig'ilib qoldi va ushbu pullarni hozir sizlar bilan chiqarib olamiz bu pullarni chiqarib olish uchun mana bu yerda e, mana bu joyni bosamiz menyuni keyin вывести средства tugmasini bosamiz ho'p men pullarni payer kashlokka chiqarib olmoqchiman shuning uchun payerning ustiga bir marta bosamiz birinchi qatorda payer kashlogimiz raqamini qoldiramiz ikkinchi qatorda ushbu saytdan qancha pul chiqarib olmoqchimiz o'sha summani yozib qoldiramiz mana hisobimizda 91 dollar 44 sent bor ekan 91 dollar deb yozamiz va вывести tugmasini bosamiz va bo'ldi заявка сформирована dedi endi uzog'i 2-3 daqiqada pullar pr kashlogimizga yetib kelishi kerak Xo'p, kutamiz Xo'p do'stlar qaranglar 3-5 e, daqiqada emas sal ko'proq vaqtda pullarimiz keldi mana обновить qilamiz pullarimiz mana rostdan ham keldi dollar shotimizga kiramiz bo'lib bo'lib tashlashdi mana ko'rishinglar mumkin soatlarigacha yozib qoldirilgan mana hozir yigirma bir yigirma to'qqiz bo'lsa hozirgina mana yigirma bir yigirma yettida yigirma besh dollar yana bir daqiqa o'tib yigirma besh dollar va qolgan qirq bir dollarni yana bir daqiqa o'tib tashlab berishdi rostini aytsam judayam xursandman sayt bomba ketyapti ho'p mana ko'rishinglar mumkin hisobimizdan rostdan ham pullar olib tashlangan pullarimiz chiqqanligini mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin va mana вывести средства tugmasini bosamiz mana выполнено deb yozdi ya'ni pullarimiz rostdan ham e, hisobimizga yetib keldi ho'p kelinglar endi sizlarga ham qanday qilib sarmoya qilishni o'rgataman va men ham hozir yana bir bor ushbu saytga sarmoya kirgizmoqchiman ya'ni pullarimizni ko'paytirib olish uchun buning uchun mana bu joyni bosamiz va пополнить e, balans tugmasini bosamiz va bu yerda yana payr kashlokni tanlayman men ho'p qancha sarmoya qilamiz kelinglar yigirma dollar sarmoya qilamiz saytga endi далее tugmasini bosamiz va mana bu yerda yana bir bor перейти к оплате tugmasini bosamiz endi bu yerda usdni tanlaymiz chunki mening pyor kashlogimda pullarim dollar va shotda ho'p далее tugmasini bosamiz gmail shart emas yana bir bor далее tugmasini bosamiz bu yerda оплатить tugmasini bosamiz yana bir bor подтвердить tugmasini bosamiz endi bizni payr официальный saytiga olib o'tadi va bu yerda payr kashlogimiz raqami hamda pastida parolini yozib qoldirib dali tugmasini bosamiz va bo'ldi mana pullaringiz o'tdi deyapti ya'ni saytga sarmoya kirgizib bo'ldik endi saytimizga qaytamiz va buni tekshirib ko'ramiz ho'p mana saytga qaytdik ko'rishimiz mumkin расчетный balansimiz rostdan ham yigirma dollarga to'ldirildi ya'ni hisobimizni to'ldirib bo'ldik endi bu pullarimiz qanday qilib ko'payadi mana pastda e'tibor berishimiz mumkin yozib qoldirilgan saytga qancha sarmoya qilmasak ham o'sha pullarimiz kuniga uch foizga ko'payib boraveradi ha foiz juda yam kam shunisi ham bir tomondan yaxshi chunki risk deyarli yo'q bu yerda pullarimizni hech qachon yo'qotib qo'ymaymiz bugun ushbu sayt haqida uchinchi video obzor olib boryapmiz birinchi videoda e, saytdan sakkiz yarim dollar chiqarib olgandik ikkinchi video obzorda saytdan 32 dollar chiqarib olgandik va bugun 3 video obzorda saytdan 91 dollar sizlar bilan birgalikda chiqarib oldik ushbu sayt 100% pul to'layapti juda ham yaxshi faoliyat olib boryapti baribir hech kimga sarmoya qilishni maslahat bermayman xohlasangiz qiling xohlasangiz qilmang endi diqqat bilan qaranglar investitsion bonusni qanday qilib ko'paytirishni sizlarga o'rgataman chunki bu bonusdan ham e, mana bu balansimizga pullar kelib turadi ya'ni bu bonusimiz qancha ko'p bo'lsa mana 0.01 foiz mana shu bonusdan bizning расчетный balansimizga pul oqib turadi Xo'p, investitsion bonusdagi pullarimizni ko'paytirishimiz uchun saytga referral qo'shishimiz kerak bo'ladi bu yerda referalniy sistema juda ham bomba mana ko'rishinglar mumkin har bir referral qo'shganimiz uchun 4 dollar beradi sayt qaranglar qo'shgan referralimiz saytga sarmoya kirgizishi shart emas emas shundoq sizni silkangiz orqali saytga qo'shilsa ham bo'ldi sayt sizga shundoq e, bonus tariqasida 4 dollar mana bu investitsion bonus hisobingizga beradi va bonusingiz qanchalik ko'p bo'lsa kuniga shuncha ko'p pul mana bu расчетный balansingizga oqib turadi va bu pullarni hech qanday muammosiz xohlagan kashlogingizga chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi e, referalniy ssilkangizni ushbu saytdan olish uchun mana pastroqqa tushamiz mana bu yerda mana e, barchada referalniy ssilka bo'ladi mana shu ssilkani kopiya qilib saytga e, xohlagan do'stlaringizni yaqinlaringizni taklif qilishingiz mumkin bo'ladi yana bir narsani bilib olinglar ushbu saytga sarmoya kirgizganimizdan so'ng e, pullarimizni foizida ya'ni ko'paytirib faqat uch kun o'tgandan so'ng olishimiz mumkin bo'ladi mana buni mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin mana вывести средства tugmasini bosamiz va mana ko'rishinglar mumkin hozirgina pul chiqardik biz to'g'rimi endi shu bilan o'ttizinchi chisla mana soatlari bilan yozib qoldirilgan qachon pul chiqarib olishimiz mumkin bu nimaga uch kun vaqt beriladi chunki e, pullarimizni sal bo'lsa ham ko'paytirib olganimizdan so'ng chiqarib olishimiz uchun ya'ni saytga 100 dollar sarmoya qiladigan bo'lsak kuniga 3 dollar ko'payib turadi pullarimiz 3 kun o'tgandan so'ng pullarimizni chiqarib oladigan bo'lsak pullarimiz 9 foizga ko'paydi hamda kirgizgan 100 dollarimiz 109 dollarga aylanadi va u pullarimizni bemalol hech qanday muammosiz chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi bugungi videomiz esa shulardan iborat edi video yoqgan bo'lsa albatta like qo'yishni unutmang keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa buxoro show kanalimizga obuna bo'lib qo'ying ko'rishguncha xayr